I want to instruct the Rules Committee to commence the process to amend our rules of procedure so that we can eventually proceed to a virtual parliament. A number of parliaments in the world are challenged because of the COVID-19 and are now constrained how to operate. So uh, the following uh, uh, parliaments where you could borrow to see what we can put in our rules the Parliament of uh, Albania, the Parliament of Brazil, the Parliament of Colombia. Of course, there might have a language problem, but uh, you can also check with the Parliament of the Maldives, the United Kingdom, and Kenya also proposing to, uh, to start uh, work through a virtual parliament. Since we do not know how long this uh, COVID problem will last, please, rules committees, start on that process so that we can uh, examine how we can improve our interactions without all being together in the same room, but carrying out our other responsibilities. Then I will uh, be amending the order paper to permit the Minister of Finance to lay a corrigenda. But uh, in doing so, really, I want to protest for the third time during this uh, budget session at the way the Ministry of Finance is conducting itself. Every week they come with something new. Last week wanted to handle the budget committee report. They brought in new issues, so the budget committee had to go back. Today the committee was ready to report. They surfaced through the agenda. So all these are hampering the work of Parliament, and I would like the country to know that's not Parliament which is inefficient, it is actually the executive. Mm. The failure to understand the separation of power most of these people even eh, judges eh, judiciary yalekebwa bweru njagala tukigende mpola eh, abantu bagitegeere judiciary yo yalekebwa bweru lwaki abaali mu si ebyo bapolitician abaali basibiddwa ennyo ku mulembe gwobote they had no respect for judges thats why bajaji bakwatibwa enswalo ku buyinza bwa paalamenti george masika yajja mu ca naye nga george masika yayintateininga oluvannyuma lwa kinaana emisango gy'abadp bonna gye baawaaba tegyali entertained omusango gwakitaliko gwamala five years nga tegusaliddwa ubring masiko again mbwabere ku bwaspiika former chief justice masiko emisango gye basala kalagala kabaali gundi kitaka gaweera bamugjayo kalagala kabaali nebamuja all the dps emisango gyabwe bagisinga oyo masika yali akoze ebbaluwa bakwate aba dp i was here very active from 198 natandika okuwandika mumulimu kinananga mwesatu mm. savubinihiya kati aba upc baleta alugansi yabwe baleta masika onaleta ani wakapabulo mm. so the presence of the former obate chief justice eh, yayiza ababaka ba cn ba judicialo gimalawo thats why judicial abalamuzi babawa emyaka mitono nnyo balitayalinge baali ba upc kanabwe kibakwatiddeyo mm -hmm. kakati bana abalamuzi tebakitegeera nti abalamuzi abo boolaba bagamba nti the must be a constitution court tewali balamuzi baasoma constitution law tebaliiwo that's why ate mbu ate constitution court ate eruulinga can you appeal against a constitution court omulamboyinzaokola eh, dispute oba tannafe obaafudde muggwanika guddeyo muwaadi reasoning no you don't have judges who, who can handle constitutional cases because they did not study constitutional law. And many of them, because of their arrogance, have not had time to read this issue because it's about some political science. And what was the intention? Of what the, drove, the what's the driving factor in the CA? And how come that the judiciary was not given the same treatment like nti power or olwa fitina yabwe bazze benkulokingako power ya parliament there is a judge who is not supposed to be a judge yagamba yaluli nga bamugula kuba bamafia batekayo abalamuzi baate abalamuzi bekulukinga batya kupawebakwatibwanabo eh, baleta proposa akatabo kange wekali wona nga nabalamuzi balese proposa mm. mbunabo omulamuzi afuna miliyoni kumi natano mm. bwawumula afune kumi natano paka lwalifa nomulambo nekabuliyefune miliyoni kumi natano ngaaniakuwa <laughs> kakati balina fitina mbunabo bagala mu national cofas nabo batuke mu national conference mm. judiciary ba mafia baleta ba abalamuzi abasala ebyobusiru eh, eh, abasala ebyembwa nti omulamuzi yaluulinga naaga nti mbabazi afune 13 billioni kuba bamugana okwogera mu parliament was it a business conference this erodes ekitumu lyammwe mu balamuzi lifa nti n'ogamba nti egundi omulamuzi yaluulinga mu uganda the role of the parliamentary appointment committee uh, is limited to vetting to mbu vetting ekitegeeza academic papers is it you neb oyo mulamuzi kakati abalamuzi they have eroded nti abalamuzi basaza emisango egy'obusiru nti handshake nti eh, omusango ogusinze parliament how handshake was a donation from the president. The president. How, where do you find a donation from the president paid for by Uganda Revenue Authority? Is a judge, and we You were loading the judiciary. It's only because people fear you. kakati ngonomulamuzi judiciary yagise kakati and there's no sensible judge who can tell you but to sembera kweno injunction you can put an injunction on parliament but but but kweno crisis eri tutandikeonoomulamuzi bakaluhanga gyebagenze alinga yalagidde nti eh, omuntu atalina bulago bamusena mugwa palament erina bulago ogisatya nomugwa sente bazibawaekyo kyoyagala eh, kakati palamenti mm. bagitwalira sente mm. ebayisize sente mm. what you don't know nti kadaga nze sifuna nnyo mukisa kwogera naye sikyaliwo eh, mukwano gwange naye nze sireebeeta bantu nsitiragendayo nemikwano gyae nti ompisa ewo ndieyo emmere hmm. bwemuba mumala kusoma saala nga mufukamidde nange nfukamire zenkyala ndikakati nkubye esuuti yange nti yitamukantiaa fe tugulira mumotoka yokka yita mukageeti akakindo kange kamenyike nze mpita mukajja akatono <laughs> nze mi mwakakindo kange kamenyekeye ntebe yaddadi sebe otudde wabi nfulumaanti nze nkubuulira nti olweggume lyange sikyala eh. nzisigenda bali restrictions no kakati eh, i limit mayigonde naye nze nkubulyaes kakati kadaga ne museveni bonna badde yaqwaroling over bamafiya bebabakuba bombi mafiya yebakuba mafiya lyoterabibwa kakati kankubuulire mm. bwemuprovokinga kadaga jabakuba nnyo first one mwasoose nemuyisa nemugamba abantu nti billioni rdc yaweereddwa milliyoni atano mukaga ziriruddawo ku akawunti zaabe the highest, some of the, the, the RDCs I've talked to bakugamba bafunye milioni kumi na satu ah, abasinga mbayo yazitadewa mbayo muteke mkachikuwa ka parliament mbayo mbayo onukutu when the parliament opens mbayo should go to, to the dock first where did you put this money because you made it public in the budget every RDC yafunye milioni ya tanu mkaka where is the money bali ya bikumi bibiri ya bafunye sente meka it, it ended up being in a hey, and it is dangerous rdc famiry yemubuuza sente ziriwa nedda mbayo puti mbayo behind bas in parliament bwemusokerako mhm. nga yenamwe muze omuliro palament neyeza omuliro billioni atano mukaga zebaba ugula emmere emmere eriwa wereze foodyes wereze food kubanga emmere togamba abatalidde balabika bulabisi babala bwe bagaba enyumba eno nebabuka enyumba kumi nti awo tumazeewo <laughs> werize food <laughs> eh, kuba nammwe mwansiikudde kyenalabye eh. sipiika naye yakikoseza kalyonso yagai kambaabye biliyoni yemmeka ze bawa minisi yahereza eguza eki nawuliddaga nti bagula amata amafu ate bagagula kwani nedda kampuni yani emwefungule eh, wange buli omwefungule munne yes why because nti mafia yerwanyisiza museveni ne kadaga ekitegeeza abantu balina ebyamaabaanaabonabamalamu emyaka me ask you mm. nabagambye nti bwembanga oyina abantu makumi abiri wabayise mm. notte enkoko emu nenzibako ekisambi oyinza okuga nti nze nkulemesa ezogabula abagenyi ekisambi bwenkikomyawo bafuna uina enkoko emu oyisa abagenyi makumi abiri nenzibako ekisambinayekani ucomplain nti nze nkulemeseza ekisambi kiba kubeerawo naligabudde abantu makumi abiri kale kankikomyewo mutubuulire te billion ezababaka ba palamenti bwe zikomawo mm. kiki ekigguka ekiganya okugguka letas give it to ten billion tezigatte ku mmereemmere egguka wetyo teras myai reason museveni yandikadaga is a victim of the mafias bombi nti ya president bwe mutunuulira museveni mutunuulira bwenti nemwanalizinga kuba namalira naye emyaka kumi nena ate sigenaga mu gavument kukola mm. sikola nkumu gavumentstudy eh, nti eh? sigendangayo obujoozi obuliyo bwenalaba sibulabangako walala if i did not go to study saalibadde yadde emyezi omukaaga n'ataasoma n'ataasoma n'owa pitu n'ataira kamanyi naani yenna agaba ebirango n'omwana n'omuzukulu naani obasaako kimulenzi gwe ekikujogesa abantu mulenzi gwe kunjuba n'omwezi wawasaako ki oyo ajoga abantu atayabula sthouse namakage akolera ddala nga abaali ewa saddamu bweba oyagala okulaba duplicate abantu abafaanagana oyo oyo omukono abaali ewa saddamu can you tolerate him i went there for a different mission nti natunulya president bwenti for 14 years nomwanalizinga president bwe yabadde ayogera namutunulidde bwenti museveni reacts to public opinion nti bano ababbi bwe bamaze okubba ssente omuliro ne bagwolekeza paalamenti kakati museveni n'amanya am going to talk about these issues toga nti abeera yekka kiki ekiruma abantu nti omanye muzeeyi ababbi bemmere bagibbye mm, eh, mm. naye bwetwogera nti emmere bagibbye nekibagamba dda bawulira byange byebogera naye mbagamba nti nga tusonda sente z'embaga omwana wo nabba sente diuko baka to the organizing committee nobaga nti omwana yazibye hmm. ayo ashuwali yasi nti zetunasonda z'omwana that's why guno omusango be bayoola mu parliamentary mu prime minister's office owuli abakwogerako it was backfiring on them omanye ekigambo bumulanga mukyava bumulanga nti okukanyuka tena nekomabwetbumulanga kyava mu mbooko y'abalooma abaroma bakola embooko nga bwogikuba omusibe naawe ekomawo nekkuba kibayita bumulanga kakati gavumenti eno bamafiya bagikozesa bumulanga nti as you attempt to fight the mafia tekibooko comes back nti gwe bwoyigamba nti babbye kakati pulezidenti tasobola kwogera ku babbi tasobola kwogera n'akakiiko yali akayiye bamugambira awo ti akakiiko bwakayiwa mirundi aba afunye amanji ayogedde ogenda kayiwa oli wakano akaddako otuleta crisis ababbi bali wano bamafia baliwano nti bo bagamba fe tubye sente infact mwekamba bulizi oyo sakwa tategeera sakwa yalisiba ebintu bye ngadda waabwe bugiso okimanyi nti sakwa bamukubye uh, banne nti sakwa kaniyojivu sakwa 13 billion 13 million ngomaze okwogera ziri atano mukaaga sakwa azikwatako sakwa yakulya sacrificing ddo bantu be sakwa muwanga ala dc sakwa nomwa ndi mirundi ndi ala dc njikukubirawo namatoka yo njivuga nenje tukako ndi wayogadde ndi mfunye 56 abantu banumbe batadde ko 13 eh hey. nganze sako bamukubye badenga tudde kale ka president miro yes na read karuno nyo kakati president we badaje ndaka tuno na readings my dear president we adenga ayogira nenda ba nga ina feeling eya banagambye onyo katuno nyo naga nti public temunyigira yes. bantu ah, bano eh, temubanyigira eh. naye bakwate sente bakole kiaba nababya ebiliyoni ekumi mu the same spirit president yayogereddemu alagire naone yatute sente zaba rdc millioni atano mukaga times 200 yabye meka naye ye teyayogeddwako kuba amawulire gaabwe mm. ye teyayogeddwako mafia eyina ejirikiti kwesuula embwa yinadduka nanyini buyinza olwamala okutwala 5 biliyoni embwa ne bagiteeka mu kooti eya nakalema ne banalwesa ne batuula bwali bampita embwa embwa ne bagisuula no me amuyanga uh-huh. amuyanga maani I cannot go to retirement. Emiaka nkaga. E, eh, e, eh, what advisor for our retirement, those are the retirement schemes. I cannot go to, to National Security Fund to demand my retirement benefits. If you are advisor, you have a bakulu managenda. Wanji. Yaba maliri zemi limu. Bala ambule ebijia. Not me. Nde chali mtu. Zero younger in politics. I have not reached the afternoon of my political career. Bala ambule eh, That's why. Nasigala mkorela. Na yesi gende. Siri nyanga yu. Ah, nakane matudde wali bajozijozi mbwa bagikubye bagitadde wali yavuma gundi yavuma gundi kakati kati tutunke kati tutunke emyaka musanvu tutunke tetunatuuka ne mu mido katutunke bakazi munammwe obujozi bwammwe mbubamalemu kuba nze nabastadinga nabamanya tikakati bano why doesn't the president who is very annoyed with the parliament is also annoyed with somebody who got the budget of, where every other this would get 56 million baba wa 13 minister we ambayo atwala bala DC anyonyole kubanga ekisambi kyenkoko ekimu zina bala DC ze bafunye mm. zigula enkoko endala satu nitugabula abagenyi wanje ee anti tubale bilioni kumi kati gwe balabala DC ebikumi bibiri nga buli omu ayina milioni atano mukaaga ababaka bafunye kumi mm. milioni abiri mm. ono yabakubisizaamu esatu ekitegeeza buli mubaka wa palamenti buli rdc omu sente zeyatutte zaabaka ba palamenti basatu kati wekibanga emmere eganyerwa sente bali ebiriyoni ekumi ezebatutte ani akomyawo bwemuba kumbaga bwemuba kumbaga ngaembaga eganye musazaamu ki nabagamba nti bwemubanga ewaka mwayavuwadde nemugaa nti mwagala kusavinga sente nogobako usigaalo nomumakapa amata ofunamuki ate rosi kijokkapa enywaki enywa <laughs> ekidomola akapa enywa ekidomola <laughs> noga nti twavuwadde kaka tukendeeze ku expenditure za famiry nti tukendeeza kinti awusigala agende afuna miliyoni afuna sentiment eh. tumme kapa amata eh. gammeka eh. kapa enywa ekidomola kakati if it is money as the president is concerned with the 10 billion oh, taken by parliament, parliament he should also take interest in imbayo where 200 mps are supposed to get uh, uh, rdcsabadvisa eh, bajadi mm-hmm. abo bamperekezi bakadibwa dda kasofuuka ku levo ya advisa kati bwogenda ku nyumba nzadde ah, kyenkubuulira kusasira omuwuliramu professor mwori mkaukabe mbele mkampali sasita banga nti bambuzake bali haa ah, tineda wabu ativaiza mm. mkade wa kanisa ee ee eh, chichi njini mkade wa kanisa kwa tu kada kuleve retiring kato onuchimachimu mbele ee eh, mwabakuru wabakomu mtu ulevi hee <laughs> eh, kabisi ambasa mbaka wa president museveni wa president museveni mogeto mulabamu ayinza nokubanga akawunga talina mugeto omulabamu ani atalina kawunga oyo oyinza omusanga talina kawunga yani bucamani omulabamu kawunga abo banini abo empombo zibasanga eri nalinda empombo nayasamirira <laughs> yes yiwemuko eh? if yiwemuko yafujiveni omanyiwewe wagala okugoba mukintu gwe mirundi oli musajja mukulu okagane noyo omwana nga anvuma nange kyaleeta kyendeeta kyaleeta kyendeeta kyaleeta kyendeeta nze you cannot disarm me <laughs> using eh, eh, gundi ekifo eh, ekya gundi ani nasoma propaganda influenced titles artificial titles mbimanyi nabisoma tikakati kusasira mu mmere taliimu ah, ah. ebo bakulu nnyo bampombo empombo zo zijjaate buchamani ayinza ate zojo eziri Eh. azote <laughs> ah, ziriwo oganti oh, bucha eh. manager emuluma ayinza okubanga enjala emuluma <laughs> atani akawunga akalina yagabi kati ambasada wa president mu ghetto eh. ate abagaba akawunga sibaayo kati ani yali badde in charge oyo wa ghetto ngalagira nti wano tewali abatemuba wadde ambasada yandi badde hey. kakati ukitegedde mm. nti mafia is using the battle between, they incited the president through the newspapers to think, to form an opinion, where I don't blame him, that the public was very annoyed with the parliament because this the, the mafias highlighted, gave publicity, maximum publicity to the 10 billion. abantu ne batatunuulira baradisa ebikumi ebibiri let the president ask all the rds have talked to mwafunye sente meka bafunye milioni kumi na satu ati zina na guidelines satini milioni zizi mbayo mbayo mbayo answer mbayo answer ampulidiza ah, twegateko obutereevu ku mukutu gwa pale fm uganda kasukumi bagambe katono genda ku facebook page yaffe pale fm uganda kwetuli osobola tulabanga bwotuwuliriza sheyalinga mu groups ezenjawulo ngenda kubamba laba wano ate ate ogenda kulya katepo nga bakwogerako bani ekibeera ku paalo wanje when they are sharing mirundi is terrible batuwuliriza e, ogenda kawulira nga kanyumya olutaba lwe kavudde wa president but what are we going to do with mr mirundi bahayalinze omusajja oba muyende ebifaano byange tebiri kiriya babaali wala nnyo twali wala nnyo musajja nayimire n'agamba i can assure you this meeting has been held in a place a very unique place place where even mirundi technology cannot infiltrate mm -mm, mm -mm. naye abantu abalina obwongo kan you run away from a satellite naye do you have brains nawulidde n'agamba let us buy jamas omusajja namugamba furanka yaleeta abakanada nanyini buyinza obwokubeera omuka obulamu bwe bwonna naleeta abaisirairi baalemwa kati jama omusajja mumuwa esente ze somebody has given you seven billion muzimpe e, siza kulekayo kuba eh, eh, eh. ogenda kiyimiriza jobulos siina kyenyimiriza jobulos they force me to retire ne passport najibadiriza kubanga nawona obutwe emirundi esatu nabagambye titwali tutambula nomuvuka bamuyita kato kamera yenga bagitaddemu enjaka batusibira ebweru mhm. olweddogo lyange nebatuga nti eriyo omulimu ogwamanyi mugundi erimu enjaka ompita wakozenye <laughs> nalwana naziitana nabantu abo nakalema kubira kabusenge simu nti ekyo ekifaananyi kijo bantu babi nnyo kagare kankubuli nkugambye ti the mafias they have created an impression to the president ne bwe nalibadde nze kennyini nga media ejeeyo mm. 10 billion mm. biri ebirala tebijeeyo the president must appeal to the people nti as you are sacrificing mm. nga muli mu nyumba nemmere temunnagifuna nabaga nti buli ainsight nga abantu bajja musiba kakati singa pulezidenti yakitegedde next time nammwe muhighlightinga ennyo nti buli aladisi yaweereddwa mu bajetibatubuulire gye zaalaze mbayo mbayo mbayo put the fire to mbayo zidodoamupolitics batugamba if your enemy provokes you you put the, the, the battle on hadoa oh, oizidoayogera eh, eri eh, eggwanga yalaze nti spika ulira yafunye miliyoni atano mukaaga where is the money kasha yuko wapi soko ulile eh. hey. president ya lazenti yayogera ne speaker Yes. kunsonga eno mm. nina alaga nti mm. ensonga eno speaker yabadde agichampiyoni nga agikulembeza ohimu hini era yamaliriza nga speaker anti akubiddwa kada katuyinza mukuba kada gayabakolera wanji asante yapunda asante yapunda ni mateke mukogera kwa museveni kada gayasakuba kada bintu bimekanga ayisamu emyaka ensambu mwetano ndi kada gageti manager nakabira uh, jivu kada gana twabimanya eh emyaka ensanvu mwetaano bawa kada kasente asante yapunda ni mateke nabakolera nembakolera nembakolera baali bansudde mu national park museveni yakuba kadagatiyamugwe eyajjako gundi yange you switch off my radio mbajje tukole genda ogite nnyoka jakole naawe mbajje mu new vision genda ogyeyo amagufa ganyoka okole naye mu new vision okole nago mu new vision after humiliating me you invite for job naye nja batta naye nja kuba kuba mbatte yes because these are not human beings nti after sweeping myself naked then you throw me in the national park mama wange bali bamwokyanga oyo omwana aleega omutwe ogumulingwa gwomugaati alingalofuyomugaati <laughs> nzekugamba okubba so kadaga bamukubye tasobola kukubwa kadaga yeze too good to be true mirundi byabakoledde kadaga yasigaddewo yekka bakubye buli muntu bamuwadde obutw abakoze ekyabalemeddewo wat i can tell kadaga mm. nti ate naawe toyanukula kubanga mwembi if i was in the present myself nsoma mumawulire ngenda kwogera what do people expect from me nti bano babeera naye naye ateeka daga babutavaayo eh, kwogeraanti eh. ah, ah. kati amawulire gaabwe kakati nze nkubuulira nti mafiya ganga esafari nze big blos nnyo